Welcome to my YouTube channel. I am Elena Joyanka. I am so excited to share with you the mission of this channel. I'm from Uganda, where different people in villages are struggling in their daily lives. Nubwo abo bantu bafite icyo kibazo cyo guhura n'iyo sitirago y'ubuzima nkabafasha mu buzima bwabo busanzwe aho kuba ibyo kurya kandi nawe nkaba mushishikariza nimba wumva hari icyo wakora aho benshi barimo bahura bamwe bo mu byaro bahura n'ibibazo by'ubuzima kubaho bigoranye ariko mu bushobozi bwanjye nifuje kuba nagerageza nkafashamo nkabafasha bamwe mu byo nshoboye niba nawe ufite ubushake twafatanya mu kulayikinga sabusikarayibe komenti andi sheya ndura mu buzima bw'abo ngabo batishoboye leti impakiti the life of these people together if you want to be part of something bigger Then subscribe, comment, and like. Activate the bell to be notified for the next video. See you.